Ceva nou în România? Ceva super care trebui făcut în continuare și promovat Uh -huh. Ceva cultural. Cultural? Da. O chestie foarte bună care poate ajuta mulți oameni. Bravo. Ceva foarte inteligent și facilitat. Un lucru foarte interesant care trebuie făcut și cunoscut și adus în lume. Tot așa, ceva care ar trebui făcut timp mai des. Educativ și minunat. Mhm. E foarte tare, ajută tinerii. Da. Ești foarte pozitiv, îmi place. Un mod interactiv de a afla lucruri noi. Un nou început. Este o chestiune de educație. Mhm, educație Corect. de la primul nivel până la educație superioară.